Mais uma sessão de debiloco conseguindo com muito esforço. Uma descida de duas quadras. Qual que foi? Você ficou velho, né? Lá vem Américo, descendo a ladeira da vossa ovelhinha. Taca tá, tá, nesse carrinho, Américo. Taca-lhe pau, taca-lhe pau. Aê, tiozão, arrastadão, hein? hoje. Os caras sempre caem, mano, não adianta. Não consegue manter o rolê. Again, again, again, again, again, again. bom, tá parecendo rua isso aqui, quando, parece, quando andava pouca.